forsche schon acht Jahre lang äh, zu Bleiburg, zur Tragödie von Bleiburg und auch zu den Utbarmorden in Klagenfurt bzw. an Utbarmord an Martinovic. Das habe ich in zahlreichen wissenschaftlichen Aufsätzen dargelegt. Der größte Erfolg ist jetzt die Veröffentlichung der englischsprachigen Version, Buchversion im Northern Illinois Verlag, das ist in der USA ein bekannter Universitätsverlag, eine hohe wissenschaftliche Institution und ein Verlag, der dieses Buch jetzt herausgegeben hat. Die kroatische Version ist schon bereits 2012 erschienen und die deutsche ist auch 2012 erschienen. Was unterscheidet jetzt äh, diese Version also die Version in äh, englischer Sprache sind weitere Forschungen bzw. weitere Forschungsmaterialien, die da eingeflossen. Vor allem das Massaker am Bleiburger Feld wurde behandelt, beziehungsweise rundherum, was ist um Bleiburg passiert, das ist noch alles in der englischen Ausgabe mit eingeflossen. Das heißt, ich habe sowohl eine erweiterte Fassung bzw. noch erweiterte Quellen hinzugefügt zu den Utbar-Morden in Österreich. Auf ganz genau gehe ich da auf den Martinovic-Mord ein und probiere die ganze diplomatischen Beziehungen bzw. ganze, äh, das ganze Terrorregime, des titoistischen Terrorregimes, was auch gegenüber den Emigranten in Österreich vor allem, aber auch gegenüber den Gebietsansprüchen in Kärnten, nur die wenigsten wissen, dass das jugoslawische Regime Gebietsansprüche äh, gestellt hat und bis in den 70er Jahren auch in Kärnten selbst äh, Bomben gelegt hat und einen Terror ausgeübt hat. Und man hat in Kärnten nach wie vor einen großen tito kult was auch die wenigsten äh, von euch wahrscheinlich wissen werden. Ich übergebe äh, jetzt, dass der Übersetzer, ich glaube, želim dobar dan i zahvaljujem se Blajduškom počasnom vodu na organizaciji ovog predavanja i na svim administrativnim poslovima. E, ja već osam godina istražujem e, blajbušku e, tragediju i istražujem ubojstva Udbe, a pogotovo istražujem ubojstvo Martinovića. Moj najveći uspjeh je zapravo engleska verzija ove knjige koja je izdana od, koju je izdala nakladnička kuća Northern Illinois, to je vrlo priznato američko sveučilište. Hrvatska i njemačka e, verzija e, objavljeni su 2012. E, želim dodati da je engleska verzija malo duža, zato što je to proširena verzija, jer koristim neke dodatne izvore i dodatne opise u toj engleskoj verziji. E, inače sam doktor e, povijesti, trenutno e, pripremam svoju habilitaciju, to je dakle preduvjet u Austriji za zvanje sveučilišnog profesora, a tema mi je povijest, odnosno ubojstva Udbe, a pogotovo ubojstvo Martinovića, ali i ostali teroristički zapati Titovog režima i Titovih snaga na području Koruške. Naime, e, ne znam puno ljudi da su tada Titove snage zapravo e, htjele zauzeti jedan određeni dio teritorija Koruške i da su na različitim lokacijama e, postavljali bombe. Ja. Ich möchte jetzt zu den inhaltlichen äh, Ereignissen bzw. zu meinen inhaltlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen kommen. Ich werde die wichtigsten äh, vortragen. Also in der sozialistischen jugoslawischen Erinnerungskultur waren die Ereignisse, als, also die Ereignisse um Bleiburg als Endkesselschlachten, abschließende militärische Operationen oder das große Finale in Kärnten bekannt. Die Tatsache, dass die antikommunistischen Flüchtlinge Opfer von Partisanengewalt waren, war bis zum Zerfall von offizieller Seite des jugoslawischen Regimes stets negiert worden. Ab den 1990er Jahren erschien in Kroatien und in Slowenien die Tragödien von Bleiburg und Fickdring oder auch Massaker von Bleiburg genannt, in den jeweiligen nationalen Erinnerungskulturen in neuer Perspektive. In der sozialistisch-jugoslawischen Geschichtsschreibung und in der von ihr nach wie vor inspirierten Literatur heutzutage werden noch immer die äh, Ereignisse um Bleiburg als Endkesselschlacht interpretiert. Die Massaker werden noch heute von den kommunistischen Historien eingeredet. Und das nicht nur in Kroatien oder in Slowenien, sondern auch in anderen äh, Vertreter, die die Zeitgeschichte vertreten und immens Druck auf, auf diese Geschichtsaufarbeitung der Tragödie von Bleiburg ausüben. Der Großteil der Flüchtlinge im Mai 1945 vor allem im Raum Bleiburg, die wir hier auch auf den schematischen Karten sehen, und im Raum äh, Fichtring bei Klagenfurt sowie im gesamten Gebiet nördlich der Trau äh, im österreichischen Kärnten, darunter nicht nur die bewaffneten Einheiten der Deutschen, waren nach der Kapitulation Hitler-Deutschlands unbewaffnet. Der Großteil der antikommunistischen Militärverbände hatte die Waffen bei Eintreffen im österreichischen Kärnten vor der britischen 8. Armee unter Druck oder freiwillig niedergelegt. Bewaffnet verblieben waren jene Flüchtlingsverbände nach dem offiziellen Kapitulationstermin vom 8. Mai bzw. vom 9. Mai, vor allem in den Gebieten südlich der Rau, hier im Raum äh, Rosenthal bzw. hier im Raum, wo man nicht sieht, die slowenische Präsenzzone der Landeswehr bzw. auch Äh, hier im Raum äh, Jauntal, zur Zeit im Jauntal, was auch schon der Kollege vorhin ganz eindeutig äh, beschrieben hat. Ja bi sada značajno osvrnuo bi se na najbitnija saznanja do kojih sam do sada došao u svojim istraživanjima. Naime, u socijalističkoj, jugoslavenskoj spomeničkoj kulturi ovi su događaji bili poznati kao konačni okršaj s okoljenima, završne vojne operacije ili veliki finale u Koruškoj. E, činjenicu da su protukomunistički djegunci e, bili žrtve partizanskog nasilja, službene vlasti stalno su njekale, sve do raspada Jugoslavije. Od 90. godina nadalje u Hrvatskoj i Sloveniji Vetrinska, odnosno Blajbuška tragedija ili Blajbuški pokolji pojavili su se u novom svijetlu. U socijalističkoj jugoslavenskoj eh, historiografiji i u literaturi eh, nadahnuto je takvom historiografijom. Ovi događaji u svibnju 1945. Eh, prikazuju se kao zadnje borbe s okoljenima ili kao veliki finale u Koruškoj. Sami pokolji nisu ni djelomično tematizirani. Ovdje želim dodati da e, e, je u Austriji, pogotovo na sveučilištima, bio i još uvijek jest e, raširen kult udbe, ima mnogo zagovornika partizana i zato se tamo, dakle, na sveučilištima može naći na pritisak i na nezgodne situacije kada se želi istraživati ta tematika. U Svibnju da se vratim temi, u svibnju 1945. E, austrijska koruška bila je uz mnoge posljeratne probleme suočena s jednim središnjom e, zadačom. E, Iz straha od novog komunističkog sustava u Jugoslaviji, koji su pobjedničke Titove partizanske jedinice Jugoslavenske armije nastojale etablirati terorističkim sredstvima, u Južnu Austriju stiglo je više stotina tisuća civilnih i vojnih bjegunaca najrazličitijih ideoloških opredjeljena i nacionalnih pripadnosti. Bilo je dakle ljudi iz Hrvatske, Slovenije, ali i iz Srbije. Osim e, njemačkih vojnih jedinica koje su se u tom trenutku e, povlačile i bjegunaca njemačke e, manjine, Nazočne su bile i domaće slavenske vojne snage. Bila je tamo vojska NDH, HOS, i koja se sastojala od hrvatskih domobrana i ustaške vojnice. sam. Naglasiti je, e, mogu dalje, da je u svibnju 1445. većina izbjeglica, osobito u području oko Blajburga, južno od Drave i oko Vitrinja kod Klagenfurka, te u cijelom području sjeverno od Drave u Austrijskoj Koruškoj, među kojima nisu bile samo oružane jedinice Njemaca, nakon kapitulacije Hitlerove Njemačke bile nenaoružane. Nakon služben... Većina antikomunističkih vojnih postrojbi je predala e, se dobrovoljno ili pod prisilom e, britanskoj osmoj armiji. E, nakon službene kapitulacije Njemačke u noći od 8. do 9. u, u noći od 8. na 9. 1945. su samo bile još one grupe bjegunaca koje su se nalazile u područjima koje su kontrolirali partizani, dakle južno od Drave, poput Ferlaha, Galicije i vidite e, područja na slajdu. Eines der wichtigsten äh, Erkenntnisse ist das Abkommen von Yalta versus jugoslawischer britischer Buchhandel vom 15. 19. 20. Mai in Klagenfurt. Die jugoslawische kommunistische Historiografie legitimiert die Repatriierung der Kroaten aus Österreich mit den alliierten Abkommen von Jalta. Und das, obwohl Jugoslawien weder Signaturmacht bei den alliierten Kriegskonferenzen war, noch Mitglied bzw. Mitglied der Exilierung bei derartigen diplomatischen Zusammenkünften eine diplomatische Vertretung erhalten hätten. Unmittelbare Kriegsdokumente belegen, dass die Flüchtlinge im Mai 1945 in Kärnten für die britische Besatzungsmacht lediglich als Verhandlungskalkül dienten. In den relevanten Klagenfurtner Gesprächspunkten vom 15., 19., 20. Mai wurde zwischen britischer und jugoslawischer Besatzungsarmee wohlgedeckt durch Instruktionen Londons und Tito Jugoslawiens die Auslieferung der Flüchtlinge als Gegenleistung des Abzuges jugoslawischer Partisanen aus Südösterreich vereinbart. Wären die Flüchtlinge, vor allem auch die Kroaten, nicht in Kärnten gewesen, hätten die Briten kein Druckmittel gehabt, die Partisanen zum Abzug zu bewegen. Selbst britische Offiziere, die unmittelbar bei der Repatriierung der Flüchtlinge beteiligt waren, sprechen von einem Kuhhandel, im Mai 1945 von allerhöchster Stelle. Die slawischen Flüchtlinge, vor allem die Kroaten, hatten somit einen Blutzoll für den Verbleib Südkärntens bei Österreich bezahlt. Äh, sljedeće saznanje o kojem želim razgovarati i na koje se želim osvrnuti je sporazum na Jalti. Naime, jugoslavenska komunistička historiografija repatri, repatriaciju bjegunaca iz Austrije u Jugoslaviju legitimira sporazumom u Jalti. Premda Jugoslavija nije bila niti supotpisnica, niti su članovi izbjegličke vlade na diplomatskim sastancima dobili bilo kako odobrenje za takvo postupanje. Neposredni posljeratni dokumenti potvrđuju da su bjegunci u Koruškoj u svibnju 1945. britanskoj okupacijskoj vlasti na kraju poslužili kao adult u samim pregovorima. U relevantnim krugovima pregovora u Klagenfurtu 15., 19. i 20. svibnja bilo je dogovoreno između Titove Jugoslavije i britanskih okupacijskih vlasti, koje su primale istovremeno upute iz Londona, da se kao protuusluga za povlačenje jugoslavinskih partizana iz Južne Koruške bjegunci izruče Jugoslaviji da se Gunci, a osobito Hrvati, nisu nalazili tada u Koruškoj, Britanci ne bi imali nikakve mogućnosti e, partizane pokrenuti na dobrovoljno povlačenje iz Koruške. E, čak i neki britanski časnici koji su neposredno sudjelovali u repatriaciji bjegunaca govore o političkoj nečasnoj trgovini na najvišoj razini. E, može se reći da su tako zapravo e, slavni bjegunci, osobito hrvatski, platili svojom krvju e, za ostanak Južne Koruške u Austriji. Die Partisanengewalt, die sich im Mai 1945 in Südösterreich abspülte, wurde auch unter dem Stichwort Verschleppungen bekannt. Im Bericht der Sicherheitsdirektion von Kärnten vom Jahr 1952 heißt es, als ein Übergreifen der kommunistischen Revolution in Jugoslawien auf österreichisches Gebiet, welches durch die militärische Situation ermöglicht wurde. Die Südkärntner waren im 21. aber auch indirekt durch eine Reihe von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gegen den Flüchtlingen aus Jugoslawien betroffen, während man sie offensichtlich noch Scheute, überwiegenden Teil der Kärntner mit österreichischer Staatsangehörigkeit. Also zur Information, es wurden 130 Kärntner ermordet, österreichischer Staatsangehöriger im Raum Bleiburg, auf österreichischem Territorium durchzuführen, zu ermorden, zeigte man in zahlreichen Fällen, ich konnte alleine 1000 getötete slawische Flüchtlinge um Bleiburg, im Raum Bleiburg und südlich äh, der Drau beziehungsweise auch nördlich darauf lokalisieren, 300 alleine am Friedhöfen begraben liegen, die ich anhand von Gendarmerie-Chroniken beziehungsweise Polizeiberichten, Fahrchronikberichten ähm, nachgewiesen habe. Hier gab es keine Scheu, diese Menschen noch auf österreichischem Hoheitsgebiet zu töten. partizansko nasilje u svibnju 1945. u Južnoj Koruškoj. U Koruškoj se koristio i izraz e, odvođenja. U izvještaju e, tamošnje direkcije sigurnosti Koruške iz 1952. navodi se, citat, Komunistička revolucija Jugoslavije zahvatila je i austrijski teritorij, što je omogućeno zbog vojne situacije. Stanovnici e, Južne Koruške u svibnju 1945. bili su i neizravno pogođeni nizom zločina protiv čovječnosti nad bjeguncima iz cijele Jugoslavije. Dok su se partizani očigledno ustručavali e, da većinu Korušaca s austrijskim državljanstvom likvidiraju na austrijskom teritoriju, nisu, e, nisu se libili ubiti E, slavenske narode na austrijskom e, teritoriju. Ja sam došao do podataka da je tako ubijeno na austrijskom teritoriju najmanje e, tisuću bjegunaca samo oko Blajburga, i južno i sjeverno od Drave, a tristotinak je pokupano na grobljima. Es gibt etliche Historiker in Kroatien, die nach wie vor ähm, das Massaker am Bleiburger Feld und im Raum Bleiburg leugnen. Ich will hier keine Namen nennen, viele von euch kennen diese Historiker, ohne jeglich Forschungen gemacht zu haben vor Ort. Also sie leugnen, da ist nichts passiert und so weiter, aber man muss ja Forschungen machen, man kann ja die Historie ja nicht ohne Quellen machen und das ist für mich schon sehr verwunderlich, wie einige Historiker hier nach meinen Berechnungen der Opfer am Bleiburger gehen, aufgrund, wie Sie hier sehen, die Staatsgrenze geht ja mitten durch das Bleiburger Feld. Und das war ja das größte Hindernis in der Eroierung der Opfer. Aufgrund der Staatsgrenze zwischen Österreich und Slowenien, damals Jugoslawien, quer durch das Bleiburger Feld und die Teilung Kärntens in ein slowenisches Kärnten mit den Namen Koroschka, Mistal und eines österreichischen Kärnten gab es hier wirklich sehr viele Schwierigkeiten, die Opfer zu lokalisieren. Das Bleiburger Feld, geteilt durch die Staatsgrenze zwischen Österreich und Jugoslawien, heute Slowenien, auf österreichischem Hoheitsgebiet im Raum des Bleiburger Feldes wurden Mitte Mai 1945 weit über hunderte Menschen getötet. Beim Abtransport sind nach Berichten zwischen Bleiburg und Dravograd 200 Flüchtlinge getötet worden. Auf dem slowenischen Teil des Bleiburger Feldes Holmens fand man 200 Tote. Massengräber liegen unter den Siegesdenkmälern, die ich Ihnen dann später vorzeigen werde, in Poljana Polein am südlichen Rand von den, Feldern, von den Bleiburger Feldern. So wie sechs Kilometer ungefähr Luftlinie entfernt, südöstlicher Richtung vom Bleiburger Feld entfernt, in der Bergortschaft Läsche, Lischa in Slowenien. Das ist ganz der unterste Eck hier noch ganz beschrieben. Ganz unten ist Lesche. Und hier ist eines der größten Massengräber 2010 entdeckt worden von der slowenischen Kriminalpolizei. Hier hat das slowenische Ministerium Grabungen bereits veranlasst und hat 800 Tote dort lokalisiert. Darunter der größte jener vom Bleiburger Feld getöteten weil nämlich die österreichischen Verschleppten ja nur zwischen 50 und 60 ausmachen. Diese Namen hat man ja lokalisiert in diesem Raum, im Raum Bleiburg. Insgesamt wurden 130 Verschleppte äh, getötet. Der Rest werden Einheimische sein aus dem Raum der slowenischen äh, Bevölkerung, aber es sind zwischen 700 und 800 Tote kroatischer äh, Herkunft, die dann Tota dorthin geführt wurden, beziehungsweise ähm, äh, auch leben. Das Massenrad Elisha ist 21 Meter lang und 3 Meter breit. Die Untersuchungen fanden im Beisein von slowenischer Kriminalpolizei und auch Staatsanwälten im Jahr 2006, äh, 2010 bereits statt. Subsumiert man die oben angeführten Angeln, kommt man in Raum Bleiburg, weit über mehr als 1000 Getötete äh, innerhalb von rund 10 bis 15 Kilometer rund um das Bleiburger Feld, also sowohl im österreichischen wie im slowenischen Kärnten, wurde mit großer Sicherheit nach Kämpfe weit über mehr als 1000 Menschen liquidiert. Und im Umkreis von rund 15 bis 40 Kilometer wurden insgesamt auf österreichischer beziehungsweise aber auch auf äh, slowenischer Seite in Koroschka 10.000 bis 15.000 Menschen liquidiert. Das ist alles nachweisbar bereits durch die slowenische Regierungskommission unter Jože Eschmann, dass im Raum der Koroschka so viele Menschen liquidiert wurden. Zur Größendimension der Flüchtlingsmassen und der Geschehnisse rund um das Bleiburger Feld liefert eine Inschrift, die Sie bald hier sehen werden auf dem, auf dem Plakat 6 eine wichtige Botschaft. Also da gibt es äh, drei Partisanendenkmäler. Eins ist unter anderem für die 11. Dalmatinische Brigade gewidmet. Also es war die 11. Dalmatinische Partisanenbrigade, war auch im Raum Bleiburg äh, tätig, beziehungsweise bei diesen Entwaffnungen und äh, Liquidationen und eins ist in slowenischer Sprache, von, äh, das an die dritte jugoslawische Armee erinnert. Und am Denkmal äh, steht wortwörtlich geschrieben, was man hier ganz unten lesen kann, 150.000 äh, Menschen, Verräter, sind in diesem Raum äh, Bleiburg. Also wie gesagt, dieses Denkmal steht in Boljana und das ist nur mehr drei bis vier Kilometer vom Bleiburger Feld. Aber allerdings, dieses Denkmal ist auf slowenischer Seite, nicht auf österreichischer Seite, auf heutiger slowenischer, also damalig jugoslawischer. Und das ist sogenannt die Erinnerungskultur der Kommunisten, wie sie diese Sache gesehen. Aber selbst die Kommunisten geben zu auf ihren Denkmälern, dass hier 150.000 Verräter vernichtet oder gefangen genommen worden sind. Also ich benutzte auch Quellen der Partisanen. Ich würde das Zitat vielleicht vorlesen, vielleicht können Sie Slowenisch, dann können Sie das mitlesen. Auf diesem Teil der slowenischen Erde steigen am 14. Mai 1905 die Einheiten der slowenischen 15. proletarischen Division des Boris Kidric im brütlicher Kampfbunde mit der dritten jugoslawischen Armee in der letzten großen Befreiungsschlacht vernichteten und nahmen die feindlichen Balkanhauptmacht mit 150.000 Verrätern und deutschen Narzissten zusammen, mit dem Kommandant Löhr gefangen und zwangen so die Faschisten, ihre Waffen der Volksarmee Titus niederzulegen. Aber für mich war das Denkmal aus diesem Grund sehr wichtig, in dieses Buch zu integrieren, weil ja selbst äh, die Partisanen in Slowenien äh, indirekt zugeben, äh, eine hohe Opferzahl bereits zugeben. Also 150.000 ist nicht sehr wenig. Also das geht selbst aus den Partisanenquellen bzw. aus diesen Partisanen-Erinnerungsquellen hervor. Also das ist eine wichtigste äh, Ja osobno znam da mnogi povjesničari u Hrvatskoj äh, poriču äh, Blajburšku tragediju i događaje oko Blajburga i to poriču bez da su bili tamo, bez da su cijelu cijelu stvar istražili tamo na licu mjesta. Ja osobno se pitam kako takav povjesničar može funkcionirati imati veliku plaću, a da ne obavlja nikakvi istraživački rad, da tvrdi nešto što, nije, što ne može nikakvim istraživanjem potkrijepiti. Ja sad neću, naravno, navoditi e, nikakva imena ni povjesničare na koje mislim. Vratit ću se dakle, na e, svoja saznanja. Procjene i izračuni broja žrtava na Blajduškom polju jako se razilaze zbog državne granice između e, Austrije i Slovenije, odnosno tadašnje Jugoslavije, koja protječe kroz Blajduško polje, kao i zbog podjele Koruške na slovenski i austrijski dio, kako vidite na ovom e, prikazu na austrijskom području Blajbuškog polja sredinom svibnja 1945. ubijeno je daleko više od stotinu ljudi. Prema izvještajima je tijekom odvođenja uhičenika između Blajburga i Dravograda ubijeno 200 bjegunaca dok je na slovenskom dijelu Blajbuškog polja kod kolmica pronađeno 200 mrtvih. Masovne grobnice nalaze se u Poljani pod spomenicima pobjednika jugoistočno od Blajbuškog polja i 6 km zračne linije jugoistočno od Blajburka u brdskom mjestu Leše u Sloveniji. Prema prvim istragama iz 2010. godine pod e, vodstvom slovenskog e, nadležnog ministarstva i slovenske krim policije ovdje E, je pronađeno oko 800 mrtvih. E, veliki dio među njima su bili hrvatski bjegunci koji su ubijeni na poljima, na mjestima, lokalitetima oko Blajburga, ali ima i austrijskih državljana koji su nasilno odvedeni sa područja Blajburga. Inače, e, ta masovna groznica u mjestu Leše je 21 metar dugačka i 3 metra široka. Iskapanjima grobnice nazočili su slovenski državni odvjetnici i slovenska krim policija. Ako sada zbrojimo sve gore navedene podatke i brojke, dolazimo do više od tisuću ubijenih na području Blajburga. I zapravo sa velikom sigurnošću se može tvrditi da je u okruženju od 10 do 15 km oko Blajburga, dakle u Austrijskoj i u Slovenskoj Koruškoj, likvidirano puno više od 1000 ljudi. Dok je na širem području Blajburga u krugu od 15 e, do 40 km na austrijskom teritoriju Koruške likvidirano 1000 ljudi, od kojih je 300 pokopano u Austriji a na slovenskom teritoriju Koruške likvidirano je između 10.000 i 15.000 bjegunaca, dakle u tom krugu od 15 do 40 km oko Blajboga. O obsegu i razmjeru događaja na i oko blajboškog e, polja govori i natpis e, na jednom od triju partizanskih spomenika u Poljani u Mežiškoj Dulini. U skladu s jugoslavenskom e, titoističkom povijesnom doktrinom, tamo je dakle navedeno na tom spomeniku da je Treća Jugoslavenska partizanska armija 14. svibnja 1945. uništila ili uhitila preko 150 tisuća izdajnika, a slovenska vladina komisija za masovne grobnice u međuvremenu govori o ukupno tisuća žrtava samo na području slovenskog dijela Poruške. Ja sam dakle koristio u svojoj knjizi i e, spomenik, partizanski e, spomenik, koristio sam dakle sve izvore, ne samo izvore koje govore u korist e, blajduških žrtava, nego i partizanske izvore, ali sam, sami partizani su dakle na tom natpisu priznali da, da su ubili preko 150 tisuća izdajnika i u svojoj knjizi sam naveo i citat e, sa tog e, spomenika, odnosno napis e, sa tog spomenika koji glasi Na ovom dijelu slovenskog teritorija 14. svibnja 1945. jedinice slovenske 15. proleterske divizije Borisa Kidrića zajedno su s trećom Jugoslavenskom armijom u posebnoj bici za oslobođenje uništile i zarobile 150 tisuća izdajnika i njemačkih nacista zajedno, sa njihovim zapovjednikom. Te su tako prisilile fašiste da se predaju Titovoj narodnoj armiji. Dakle, vidimo da i sama partizanska, partizanska spomenička kultura priznaje da je e, bilo toliko e, žrtava. vielleicht ganz wichtig zu erwähnen ist, dass die 51. Vojvodina-Division vor allem aus Serben bestand, beziehungsweise von unbeschulten serbischen Chetniks. Und diese serbischen Chetniks haben sich vor allem im Raum Bleiburg besonders hervorgetan bei grausamen Massakern. Man hat, äh, ich habe einen Bericht äh, gefunden, wo ein kroatischer Ustascha die Haut äh, runtergezogen wurde und äh, gehäutet wurde auf einer Tenne. Dann hat man den Janitscharen-Handschuh äh, angewendet im Raum Bleiburg und die äh, serbischen Partisaneneinheiten haben besonders die Kroaten in diesem Raum äh, sehr gequält und das ist auch noch in meinem Buch vielleicht ganz wichtig, dass es abgesehen von dieser äh, revolutionären Gewalt auch die ethnische Konflikte beziehungsweise diese ethnische Gewalt zwischen Serben und Kroaten beziehungsweise Kroaten und Serben auch mit hineingeflossen ist. Also das habe ich dann auch äh, besonders schön herausfiltriert in vielen äh, Kapiteln. Und das geht jetzt, also die kroatischen Flüchtlinge hatten eigentlich das schlimmste Schicksal gehabt. Also die Slowenen sind doch halbwegs roman behandelt worden, man hat sie ja auch umgebracht, aber äh, sind vor allem die slowenischen Partisanen haben die Nomaden vor allem erschossen, aber die serbischen äh, Partisaneneinheiten, die ich nachgewiesen haben, haben die Kroaten dann besonders gequält. Und nicht nur aus dem Grund, dass Teile der kroatischen Flüchtlinge mit der faschistischen Ustascha sympathisierten, sondern weil das jugoslawische Regime keine kroatische Unabhängigkeit oder Sezession duldete. Nach den revolutionären Morden des Jahres 1945 folgte bis Ende der 80er Jahre noch ein unverderber Geheimdienstkrieg gegen das nationale Kroatentum, insbesondere in die kroatische Emigration. Na predstavljanje knjige i na predavanje doktora Florijana Rulica na temu e, Blajburg i vetrinska tragedija. E, o samoj knjizi će govoriti profesor Rulic, kao i doktor Mijatović i doktor Sunić. E, pregovor za ovu knjigu napisao je Valentin Insko, austrijski diplomat i visoki predstavnik za BiH, koji je napisao da je dr. Tomas Rulic unio svojom publikacijom mnogo svjetla u tamu i pokušao govoriti na mnoga pitanja. Knjiga je inače prerađena i prošla recitacija koja je gospodin Rulicu u jesen 2010. bila odobrena na Fakultetu za kulturne znanosti i sveučilišta Alpe Jadran u Klagenfurt. Eh, ostalih naših govornika, dr. Andrija Mijatović, je inače eh, bivši politički zatvorenik i bivši savjetnik za kulturu predsjednika tužmana. Dr. Tomislav Sunić je bivši politički emigrant i bivši profesor na američkim sveučilištima. Eh, nakon sad prije, bit će otvorena diskusija pa se radimo o vašim pitanjima. Hvala. Prvo da se zahvalim počasnom blagoškom vodu na organizaciji ovog skupa, ovog govora. I također bi se zahvalio gospodinu Boži Vukušiću i gospodinu Miku Čudori na organizaciji. Ja se nadam toplo da će možda još tu oči. Ja bih par riječi kazao o pristupu temi Blajburga od našeg kolege, od našeg prijatelja, od našeg poznatog historičara, gospodina Florijana Rulica. Zašto kažem pristup? Jer, hm, postavljam da pogađate da kad je riječ o povijesnoj temi, u slučajnoj povijesnoj katastrofi, logično da povijesničari naginju različitim pristupima. Bez dvojbe jedan sociolog će imati drugčije zapažanja i drugčije zaključke o Blajburgu nego recimo jedan demograf. Isto interesantna tema, znači Blajburg se može i sa demografske perspektive analizirati i možemo vrlo lijepo doći do zaključka da je jedan od razloga što Hrvatska ima tako nizak natalitet i što nas opće tako malo ima, i upravo radi blajbuške katastrofe. Onda možemo i sa sociološke perspektive gledati na pojam, na tu tragediju Blajburgu, što to konkretno znači, da se potpuno izmijenio e, sloj i, društveni profil u Hrvatskoj. To nije više, nisu to isti ljudi kao što su bili do 1945. Stvorila se ta nova klasa, čuli smo za Đilisa, ta nova komunistička klasa koja je imala svoj uzase i svoj način promatranja na e, svijet. I također sa međunarodnog pravnog e, perspektive možemo analizirati fenomen Freiburga, konkretno danas za nekog mladog, recimo čak i nadobudnog historičara, koji se žele malo požabaviti baviti žrtvoslovljem i ili masovnim grobnicama, a budemo otvoreni svo dužno poštovanje, nije potrebno da idemo bliskih događaja, recimo od Škabrnje ili konkretno od, od Srebrnice. Možemo se sjetiti na silne te grobove, silnu tu topografiju smrti ovdje u našoj blizini. Znači, iz te strane bi se mogao fenomen Blajburga analizirati. Ono što je vrlo simptomatično i vrlo posebno, i moram to naglasiti, bez pretjeranih eh, komplimenata, ono što je stvarno interesantno u knjizi gospodina Florijana Rulica, je da, evo jedna definicija, to je prvenstveno deskriptivno, jedno opisno djelo. Mogu čak reći da je to jedan dobar registar imena, imena ljudi, imena osoba, imena institucija i u svojom slučaju smatram da je to jedan dobar kompendijum, ako mi dozvolite taj izraz, jedan dobar zbir imena za povjesničare koji žele poslije studirati fenomen Blajboga bilo sa svih ovih perspektiva koje sam malo prije nabrojao. Konkretno, da budem precizniji, ako pogledate samo bibliografiju knjige, gotovo pola knjige je samo zbir imena i indeks imena ljudi i stvarno čak i jedan pristran povjesničar mora činjenicu jednu ustanoviti da autor podjednako citira iz jugoslavenskih vojnih arhiva, slovenskih arhiva, komunističkih arhiva, hrvatskih, odnosno komunističkih arhiva, od Knoja, od Kosa i tako dalje. Također koristi brojne dokumente originalne iz njemačkih vojnih arhiva, to je veoma bitno. I ovoga koristi također, specijalno da jedan poseban fokus na Koruškoj, znači o tome nažalost se kod nas još malo govorio, kakve su bile, kakve su bile ratne operacije, to nisu bile ratne operacije, to su praktički, koliko su to komunisti tvrdili, to su bile likvidacije i njemačkih vojnika i hrvatskih, a i bilo tu i Srba, dosta i slično. I to se osobno, ja prvo počinjem uvijek od zadnje stranice knjigu, ne čitat, nego gledam prvo e, da vidim kakva je bibliografija. To dijelo nije, e, znači, pamfletsko, ono je vrlo stručno, čak i hladno, pisano i ja bi u svakom slučaju preporučio ljudima koji, koji žele nešto više saznati o bibliografiji o bleiburgu da obavezno tu knjigu pročitaju. E, I ponavljam, autor koristi jedan vrlo hladni jezik, nije tu sada neki nazdravičarsko da on ide sad Hrvatima nešto da gata i da je, nego govori činjeničnu situaciju da je to bila doslovce biološka katastrofa hrvatskog naroda. To moramo kao činjenicu prihvatiti. Međutim, uvijek dolazi, dame i gospodo, to je jedno famozno pitanje, ja to isto u svom fahu često kažem, nije stvar da li nešto istina ili ne, evo problem je u tome kako će se istina definirati. I tu je upravo važno podvući jedan detalj kojeg sam ja indirektno i naveo u svojem uvodnim riječima. Ja se često znam pitati kako jedan Hrvat, konkretno u mom slučaju ja, kako ja gledam na blajbošku tragediju, a kako gleda jedan srpski intelektualac ili jedan običan srbic. Ili oni imaju svoje žrtvoslovje. Da li je to žrtvoslovje lažirano, da li je to žrtvoslovje pretjerano, u to neću sad ulaziti. Ono što bi e, svako htio naglasiti prije nego što dođe do svog zaključka ili mog pogovora knjizi koji sam načastio priliku sad napisati za njegovu knjigu, a to je, nažalost, da žrtvoslovlje uvijek, svako žrtvoslovlje, pa i naš blajbog je na neki način subjektivne naravi. Svi smo mi tome skloni, htjeli to mi ili ne. Pa neću, neću teške riječi koristiti, pomalo ima tu nekog i, neću reći mazohizma, to je teška riječ, oprostite, ali i meni je puno draže i ljepše mi govoriti, to je teška riječ ljepše, o hrvatskim stradalnicima. Ja ne mogu nikad takav jedan psihološki, čak i duševni osjećaj osjetiti u toj mjeri za stradanje drugih naroda. Međutim, ta tema je izuzetno bitna, po mom svačanju malo možda subjektivno, jer ono što želim naglasiti, a to sam i u svom pogovoru knjizi, naglasio u knjizi, a to je da, nažalost, mi danas živimo u jednome ako mi dozvolite, riječ jednom komemorativnom dobu. Bez odbora da je to Hrvatska, da je to Francuska, da li je to Njemačka, da li je to Amerika. Danas se jako puno prvenstveno govori o žrtvama, prvenstveno žrtvama koje nisu evropskog podrijetla, svačite što želim kazati. Čak do te mjere da danas se pomalo i to karikira, u Kanadi u Americi danas imate društva žrtvoslovne za zaštitu dupina, kanarinaca, rijetkih ptica i tako dalje. Ja se često ovako usput pitati, a ko govori o ovim njemačkim žrtvama, ko zna recimo danas i na fakultetama, u Volksdeutschenima što se zbivalo ovdje, ne samo ovdje, i tako dalje. I ono što je negativno, dozvolite mi, to ću staviti pod navodnike, u svakom žrtvoslovlju, pa čak i u našem ne mojim očima gledano, nego gledano recimo, ajde, jednog srpskog intelektualca ili možda običnog Srbina iz, okolice Petrinje ili iz okolice Benkovca ili šta znam, on nikad u toj mjeri neće osjetiti tu jednu tragiku, ne samo tragediju, nego tragiku kao ja. Međutim, problem je danas, ako vidite i danas ako čitate novine, pogotovo je strani tisak, da postoji jedna vrsta borbe slova dozvolite mi opet malo ću se preneseno izraziti, borba različitih Blajburga. Mi imamo naš Blajburg i ja sam strašno tu osjetljiv kad mi neko počne negirati žrtve Blajburga i ne samo to, i sve te silne katastrofe nakon Blajburga. Ne mislim samo lokacije kao takve, ja koristim riječ Blajburg koja je pojam opće jedne hrvatske katastrofe koja je trajala praktički do 90. godina. I na neki način, dozvolite mi opet moj izraz, tihi Blajburg. Tihi Blajburg jedan kolega, eh, poznati me novinar, Ivkošić je rekao, Tihi Blajburg, su ti silni Hrvati koji su se iselili od 45. do 91. a i dan danas izvan Hrvatske, koji nije niko ubijao, na neki način napravili su samo bojstvo, jer više nisu u ovom tijelu. I evo, dame i gospode, ne bih htio preveć o tome sada špekulirati. U svakom slučaju moja glavna teza koja sam ja u svojem kratkom pogovoru knjizi naglasio, a to je